哎，搞不要人，搞不要人，你跟你你你学不光，还不是？ やっぱり。Thank you.

Voilà pas là. pas ça. Ouais, ben on va direct comme on avait prévu. Ouais, euh. ah, parce qu'alors qu'on descend, il y a de la voiture. Hein.

Thank you.